तुमने उसे देखा है नहीं यह हमला दोबारा भी हो सकता है दरअसल बस यार एक बात तो सुनिए क्या शहरी का क्या चक्कर है Let's go. मुसलसल करे